La humanidad estuvo a punto de caer ante el demonio, pero un único mago la salvó de su fin. Se lo conoció como Rey Mago y se convirtió en leyenda. Black Clover de los shonen novatos, dibujado por el mangaka Yuki Tabata. Trata de Asta y Juno, ambos jóvenes de 15 años y siendo estos huérfanos criados en la iglesia de la aldea Haji, y disculpen si no lo he pronunciado de manera correcta. En fin, la historia se desarrolla en el reino del trébol, por ello, el nombre de esta historia se compone por la palabra clover, significando trébol en inglés. Además, Contamos con el reino del diamante, el reino de la pica y el del corazón. Y como lo notaste, son palos de la baraja inglesa. Este mundo es regido por el uso de magia. Sin embargo, nuestro protagonista, Asta, tiene una característica muy peculiar, pues este carece de ella. El régimen de este reino cuenta con dos reyes, el rey común y corriente, que viene de la realeza, y el rey mago. Este último, como ya se han de imaginar, es el mago más fuerte de todos, y para llegar a este puesto, deberán esforzarse y ascender peldaño a peldaño los niveles de caballeros mágicos. Estos caballeros mágicos forman parte de las órdenes, al igual que todos los protagonistas, Asta y Juno tienen un objetivo. Este es convertirse en el próximo rey mago. Sin embargo, nadie confía en Asta para que llegue a ocupar dicho puesto, o incluso ser parte de una orden de caballeros mágicos. Todos los jóvenes al cumplir 15 años obtienen un grimorio, este es un libro en el cual se guardan los hechizos del portador. Sin embargo, estos los obtienen casi vacíos y van apareciendo más cuando estos se encuentran en situaciones de peligro y superan sus límites, o al menos eso es lo que nos presenta la historia. Debemos tener en consideración que las personas no escogen el grimorio, sino que el grimorio los escoge a ellos. Y algunos de ellos cuentan con tres, cuatro o hasta cinco hojas de trébol en su portada. Cada uno de estos guarda un secreto. Si quieres saberlos, te invito a que lo veas. Entrando ya en materia del video, la primera razón es el misterio de la historia, una de las características que más fans capta en cualquier producción, sea esta visual o escrita, es el misterio. Y Black Clover te ofrece esto. Te dejarán siempre con la intriga de saber qué es, de dónde viene o incluso por qué carece de dicha habilidad. Un ejemplo de esto es por qué Asta es el único que no cuenta con magia. ¿O por qué abandonaron a Asta y a Juno? ¿Y quiénes son sus padres? Entre otros que no mencionaré por no dar spoilers. Por lo tanto, si te gusta el misterio, debes ver Black Clover. Como segunda razón, tenemos a las peleas. En cualquier anime, los fanáticos buscamos peleas excepcionales, en las cuales quedemos sorprendidos y emocionados. Black Clover te brindará esto. Este cuenta con peleas excelentes. En lo personal, me gusta la pelea de Asta y los toros negros contra Beto de Ojo de la Noche Blanca. La tercera razón son los power-ups. En todo anime, nuestros protagonistas sufren power-ups o conocidos también como aumentos de poder y Black Clover no es la excepción. Debemos tener en cuenta que por lo general nuestros protagonistas de anime no aparecen desde el primer capítulo siendo los más fuertes, pues estos desarrollan sus habilidades durante la historia e incluso estos llegan a madurar. Como cuarta razón tenemos los momentos épicos, estos van de la mano con los power-ups, cuando estos hacen acto de presencia, nos brindan momentos llenos de emoción y eso gusta mucho al lector, sea de manga o al espectador siendo el anime. Sin embargo, el anime tiene una ventaja, ya que contamos con obviamente movimiento y soundtracks. Aunque Black Clover, como muchos otros animes, no es necesario tener un power-up para contar con uno de estos momentos. Dime si te gustaría que en un próximo video haga un top de momentos épicos de Black Clover. Por otro lado, al igual que en todo manga, este siempre lleva ventaja al anime, por obvias razones. Si quieres estar al tanto de la historia, te recomiendo el manga, o si eres de los que prefieren emocionarse con un deslumbrante soundtrack, tanto como yo, te recomiendo el anime. Como última razón, y no menos importante, tenemos al relleno. Debemos ser sinceros, existen animes realmente buenos, sin embargo, hay relleno por todos lados, lo cual Black Clover ha sabido manejar de una manera sutil, que máximo son dos o tres capítulos entre arco y arco, o mejor conocidos como capítulos de transición. Estos capítulos nos brindarán información sobre el nuevo arco que estemos por comenzar. Recuerden que esta es mi opinión de por qué me gusta ver Black Clover y si tienes una razón diferente, déjame saber en la caja de comentarios. Sin embargo, no estoy diciendo que todo es perfecto, obviamente tiene muchas referencias de otros animes, y por esto han criticado mucho a Black Clover, y al principio, la forma de hablar de Asta es realmente molesta, pues este habla gritando a toda hora. Pero tranquilo, uno llega a acostumbrarse y he notado que últimamente no grita como antes. Bueno amigos y amigas, este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, dale manito arriba, suscríbete y activa la campanita así estarás al tanto cuando suba nuevo contenido. Déjame saber tus ideas en la caja de comentarios y comparte, así podremos llegar a más personas y crecer como comunidad. Yo soy Nanis y conmigo será hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga.